या बोड हंडी नुत पे चखना सा न्यू कत बुन रोड़ लंदा कल जी सा 我。 नहीं तो बाल ब्रह्मचारी मुकते पुनरस